Coyotes é dar oportunidade para os atletas de São Bento do Sul iniciarem no mountain bike. Isso a gente começou em 1999 com a primeira Copa Coyotes. Hoje a Copa Coyotes a gente trabalha em dois focos. Uma é a Copa Coyotes de Cross Country, que foi hoje, e a Copa Coyotes de Marathon, que vai ser dia 29 de julho agora de 2018. Sim, a primeira etapa na Copa Toyotas desse ano, eu acho que foi um evento muito bom, teve um público bem bacana, o tempo ajudou também, o número de atletas também foi legal, chegamos próximo de 100 atletas, né? Então tivemos novas importâncias do mountain bike, do cenário nacional, Ricardo Pichard, Roberto Gordes. Thank and organizado. O pessoal tá de parabéns, limpou bem a pista aí, fez umas rampas que deu um diferencial aí na prova. E foi bem show mesmo, cara. vida, cada coisa é um desafio, porque é raiz, é, é muita adrenalina, você fica naquele pique, naquela ansiedade que você, você vai conseguir, se você não vai cair. competição de alto nível e sempre foi um, uma competição aí que acabou revelando grandes nomes aí do mountain bike. Sempre um privilégio poder correr a Copa Coyotes. Bom, a Copa Croates, ela tem uma, digamos, uma história bem longa, né? Já fazem quase 20 anos. E eu, como natural de São Bento do Sul, eu participei da primeira edição. Ao longo desses anos, ela vem revelando muitos atletas.